Good morning, good afternoon, good evening, my lovely friends on the internet. I hope everyone is doing all right with their jobs, with their studies, and of course with their lives. Xo'p, mana bugundan xudo xohlasa yana English Club o'z kanaliga qaytdim. Yangi video darsliklarni, yangi kontentlarni chiqarishda davom etaman xudo xohlasa. Orada biroz uh, hayotimdagi shaxsiy sabablar tufayli uh, yangi videolarni chiqarishni to'xtatishga majbur bo'ldim. Umid qilamanki, bu vaziyatimni ma'zur tutasiz. Xo'p, orada tanaffus qilgan vaqtimda juda ham ko'p kanal a'zolaridan xabarlar keldi menga. Ko'pchilik qachon video darsga chiqarishimni so'rab va undan tashqari ko'pchilik IELTS borasida video darsliklar chiqarishimni ham so'ragan edi. Mana shularni inobatga olgan holatda bugun xudo xohlasa mana shu bugungi darslikdan boshlab biroz IELTS videolariga, IELTS video darsliklariga e'tibor berishga harakat qilaman. Xo'p, bugun IELTS reading uh, reading tarjima qilamiz. Uh, bu video 3 ta qismli video bo'ladi. Uh, ya'ni uh, birinchi qismida uh, IELTS readingdan bitta passageni birinchi yarmini tarjima qilamiz va keyingi ikkinchi videoda xuddi mana shu tekstni ikkinchi yarmini tarjima qilamiz va uchinchi oxirgi videoda uchinchi qismda uh, shu tarjima qilgan tekstimizga oid IELTS savollarini, ya'ni reading savollarini bajaramiz. Reading savol tiplari true false not given va e, yozma ravishda javob beriladigan savollar bo'ladi ya'ni 12 ta 13 ta savollar birinchi readingni birinchi passajiga oid bo'ladi Xo'p, umid qilamanki, bu sizlarga ma'qul keladi. E, o'zingizni shaxsiy fikrlaringiz bo'lsa, video borasida albatta kommentariyada videoni ko'rib bo'lgandan so'ng yozib qoldirishingiz mumkin. Agar siz IELTS o'qimayotgan bo'lsangiz ham, albatta videoni ko'rishda davom etishingiz mumkin. Ko'p e, ko'plab so'zlarni va iboralarni o'rganib olishingiz mumkin. Undan tashqari, ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilganda qanday qilib tarjima qilish borasida ham biroz fikrga ega bo'lishingiz mumkin ho'p qani bo'lmasam bugungi darsligimizni boshladik bugungi readingimiz afantaziya haqida bo'lar ekan hozir buni nimaligini video video davomida tarjima qilish vaqtimizda bilib olasiz demak afantaziya a life without mental images mhm, demak aytyapti aqliy suratlarsiz yoki aqliy tasvirlar tasvirlarsiz hayot demak mana shu fantaziya bo'lar ekan close your eyes and imagine walking along a sandy beach and then gazing over the horizon as the sun rises mm -hmm. demak close your eyes ko'zlaringni berkit deyapti tasavvur qilki tasavvur qil uh, sen uh, qumli sohilda yurib boryapsan piyoda yurib boryapsan and then va so'ng gazing over the horizon as the, as the sun rises va keyin quyosh ko'tarilgan ko'tarilgani sari ko'tarilayotgan paytda deyapti e, anaqaga tikilyapsan qayerga ufqqa tikilyapsan gazing over the horizon ufq bo'ylab tikilyapsan quyosh ko'tarilishiga how clear is the image that springs to mind mm -hmm. demak the image uh, tasvir seni uh, miyangga ya'ni seni aqlingda paydo bo'ladigan image qanchalik tiniq deyapti spring to mind mana shu narsani uh, mana shu so'z iborani yozib olishingiz mumkin juda ham uh, ajoyib chiroyli ibora spring to mind bu o'sha biror nima sizga to'satdan uh, xayolingizda paydo bo'lsa mana shu narsa spring to mind bo'ladi davom etamiz Most people, most people can readily conjure images inside their head, known as their mind's eye. Mhm. Demak aytyapti, ko'pchilik odamlar osongina, ya'ni birdaniga osongina tasvirlarni, ular o'zlarini miyalarida tasvirlarni, imijlarni, tasvirlarni paydo qila olishadi. Conjure, biror nimani paydo qilish, conjure bo'ladi. known as their mind's eye ya'ni nima deb nima deb atalar ekan o'sha narsani mind's eye miyani yoki aqlni ko'zi but this year scientists have described a condition a fantasia in which some people are unable to visualize mental images mhm. demak aytyapti lekin bu yil olimlar bitta vaziyatni tasvirlashdi hmm? describe the condition bitta vaziyatni bitta holatni tasvirlashdi ya'ni afantaziya mana shu afantaziya degan uh, holatni ya'ni bu medical condition ya'ni o'sha uh, meditsinaga oid qanaqadir kasallik deyishingiz mumkin in which ya'ni qaysindaki deyapti ya'ni afantaziyani nazarda tutyapti ya'ni conditionni in which qaysindaki some people ba'zi odamlar are unable to visualize mental images demak aqliy suratlarni aqliy tasvirlarni tasavvur qilish qila olishmaydi ya'ni o'sha xayollarga keltira olishmaydi demak shunday odamlar ham bor ekan Neil Kenmere from Lancaster has always had a blind mind's eye Lancaster Lan Lancaster Lancaster bo'lsa kerak demak aytyapti Neil Kenmere o'sha mana shu joydan uh, Neil Kenmere has always had a blind mind's eye mm -hmm. har doim o'sha ko'r ko'ra olmaydigan miyani ko'zi bo'lgan unda ya'ni nil kenmirda shu narsa bo'lgan ekan he knew he was different he knew he was different even in childhood demak u u boshqachaligini bilgan hattoki o'sha bolaligida ham my stepfather when i couldn't sleep told me to count sheep and he explained what he meant. I tried to do it and I couldn't, he says. Mhm, demak aytyapti, meni o'gay otam men uxlay olmagan vaqtimda when I couldn't sleep told me to count to sheep. Demak, qo'ylarni sanashimni aytdi, aytardi. And he explained what he meant va u nimani nazarda tutganini tushuntirib berdi. I tried to do it and I couldn't, he says. Men qilishga harakat qildim, ya'ni o'sha sanashga harakat qildim va qila qo'limdan kelmadi, qila olmadim, he says. U deydi. I couldn't see any sheep jumping over fences. There was nothing to count. Mm -hmm. Men hech qanday e, o'sha to'siqlardan sakrayotgan jumping over fences demak to'siqlardan sakrayotgan qo'ylarni ko'rolmasdim there was nothing to count demak aytyapti sanash sanash uchun hech nima yo'q edi ya'ni o'sha tasavvurimda meni miyamda sanash uchun hech nima yo'q edi Our memories are often tied up in images. Think back to a wedding or first day at school. Bizi xotiralarimiz Coping test tez yoki ko'pincha tied up in images demak uh, tied up in images bu tasvirlarga suratlarga bog'langan suratlar bilan bog'langan think back mhm, esla deyapti to a wedding uh, to'yni esla yoki first day at school maktabdagi birinchi kunni as a result neil admits some aspects uh, Neil admits some aspects of his memory are terrible, but he's very good at remembering facts. Demak aytyapti, oqibatda as a result Neil admits, Neil tan oladi. Some aspects of his memory, mhm, demak uni xotirasini ba'zi bir e, taraflari are terrible, juda ham yomon. But he's very good at remembering facts. lekin u juda ham qobiliyatli juda ham yaxshi nimada remembering facts faktlarni eslab qolishda and like others with aphantasia he struggles to recognize faces demak aytyapti va like others with aphantasia boshqa o'sha aphantasia e, bilan o'sha kasallanganlarga o'xshab he struggles u qiynaladi nimaga to recognize faces Э, yuzlarni ajratishda yuzlarni farqiga borishda yet he does not see a, fantasia, uh, a fantasia as a disability but simply a different way of experiencing life mhm, demak aytyapti yet ammo u he does not see a fantasia as a disability demak lekin u a fantaziyani uh, nogironlik yoki o'sha qobiliyatsizlik sifatida ko'rmaydi bunaqa deb hisoblamaydi but ammo simply a different way of experiencing life demak u shunchaki uh, hayotni boshqacha uh, boshdan kechirishni yo'li minds blind uh, minds eye blind minds eye blind demak mana shu fantaziyani tasvirlayapti ironically ironically neil now works in a bookshop although he largely sticks to the non-fiction aisles. Mm -hmm. Demak aytyapti, ironically, ironically degani bu uh, anaqa degan ma'noda. Ironically biror nima siz kutganingizdan yoki siz o'ylaganingiz umuman teskarisi bo'lib chiqsa, mana shu narsa ironically bo'ladi. Ya'ni qizig'i shundaki yoki g'alati tarafi shundaki Neil now works in a bookshop. demak Neil hozir kitob do'konida ishlaydi although ga qaramasdan deyapti nimaga qaramasdan he largely sticks to he largely sticks to the non-fiction aisles u uh, badi bo'lmagan koridorlarga uh, koridorlar bilan ishlaydi ya'ni koridorlarga javobgar asosan degan ma'noda kelyapti bu yerda stick to albatta javobgarlik javobgarlik so'zi yo'q bu yerda lekin stick to degani uh, stek oddiy qilib aytganda siz biror nimani biror nimaga e, qadab qo'ysangiz yopishtirib qo'ysangiz mana shu narsa stek bo'ladi stek stek to something endi bu yerda u e, badiiy bo'lmagan badiiy bo'lmagan o'sha e, badiiy bo'lmagan yo'laklarga ya'ni kitob kitob do'koni bo'lsa kitob do'konida yo'laklar bo'ladi yo'lagini o'ng tarafida bir xil bitta turdagi kitoblar chap tarafda bitta turdagi kitoblar bo'lsa xuddi narsa shu narsani aytyapti demak non-fiction aisle, o'sha badiiy bo'lmagan yo'laklarga stick to qiladi o'sha narsalarga yopishadi u ya'ni o'sha joyga javobgarlik qiladi asosan shular bilan ishlaydi degan ma'noda his condition begs the question what is going on inside his pictureless mind Demak, aytyapti his condition uni holati begs the question yani savol tug'diradi begs the question ya'ni savol olib keladi savolni talab qiladi degan ma'noda savol savol tug'diradi nima savol what is going on inside his pictureless mind demak uni pictureless pictureless mind uni suratsiz tasvirsiz miyasida nima bo'lyapti miyasi ichida nima bo'lyapti degan savolni talab qiladi savol tug'diradi i asked him what happens when he tries to picture his fiancee mm -hmm. men so'radim undan deyapti nimani so'radim deyapti what happens nima nima sodir bo'lishini when qachonki he tries to picture his fiance. qachonki u e, bo'lajak turmush o'rtog'ini tasavvur qilishga harakat qilsa demak men undan bo'lajak turmush o'rtog'ini tasavvur qilsa qilishga harakat qilsa nima bo'lishini so'radim this is the hardest thing to describe what happens in my head when I think about things, he says. Mm -hmm. Bu deyapti judayam qiyin narsa tasvirlashga. Ya'ni bu bu judayam tasvirlashga qiyin narsa. Ya'ni nimani qiyin deyapti? What happens? Nima sodir bo'lishi in my head, meni boshimda, meni miyamda when I think about things. Men narsalar haqida o'ylaganimda, he says. U dedi. demak men narsalar haqida o'ylaganimda meni miyamda nima sodir bo'lishini tasvirlash bu yam qiyin narsa degan ma'noda kelyapti when i think about my fiance there is no image but i'm definitely thinking about her i know today she has her hair up at the back she's brunette mhm, demak aytyapti qachonki men bo'lajak turmush o'rtog'im haqida o'ylaganimda there is no image hech qanday tasvir yo'q but ammo deyapti but I'm definitely thinking about her lekin men aniq u haqida o'ylayapman I know today she has her hair up at the back demak aytyapti bilaman men bilaman bugun u sochini o'sha yuqoriga orqaga qilib orqaga orqasida yuqoriga qilib e, qilib olgan edi sochini degan ma'noda she has her hair up at the back orqa tarafga tashlab tiklab olgan she's brunette u e, brunette deyapti brunette o'sha e, sochi sochi to'q jigarrang dark brown rangli qizlarni brunette deydi shu narsa deyapti u shunaqa deyapti shu u brunette brunette But I'm not describing an image I'm looking at. Mm -hmm. Aytyapti. Lekin men qarayotgan tasvirimni tasvirlamayapman. I'm not describing an image I'm looking at. Men qarab turgan rasmni, suratni yoki tasvirni tasvirlamayapman. Miyasidagi sodir bo'layotgan narsani aytyapti. I'm remembering features about her. That's the strangest thing. And maybe That is a source of some regret. Mhm, aytyapti. Men eslayapman, men eslayapman deyapti nimani? Features about her. Uni uni o'ziga xos bo'lgan, undagi o'ziga xos bo'lgan narsalarni eslayapman. That is the strangest thing. Mhm, bu eng g'alati narsa, juda ham g'alati narsa. And maybe va balki that is a source of some regret balki bu e, afsuslanishni e, e, qandaydir afsuslanishni manbasi hmm? some source of regret Xo'p, davom etamiz mana shu oxirgi oxirgi qism The response from his mates is a very sympathetic. Yani aytibdi, mates friends degani demak do'stlaridan uni do'stlaridan bo'lgan javob judayam e, hamdardli sympathetic degani o'sha siz biror kimni qiynalayotgan vaziyatini ko'rib turibsizda siz uni tushunyapsiz unga hamdardlik bildirib rahmingiz kelyapti mana shu narsa sympathy bo'ladi sympathetic ha judayam o'sha sympathetic deyapti judayam hamdardli tushunadigan you're weird uh, sen g'alatisan demak do'stlari shunaqa derkan but While Neil is very relaxed about his inability to picture things, it's often a cause of distress for others. Demak aytyapti. Ammo uh, Neil ham uni o'sha narsalarni tasavvur uh, narsalarni tasavvur qila olmaslik uh, qilmaslik qilmaslik qobiliyati qobiliyatsizligi aniqroq qobiliyatsizligi borasida nil judayam e, relaxed ya'ni o'zini bosib olgan e, xotirjamligiga qaramasdan it is often it is often bu judayam tez tez it is often tez tez deyapti a cause of distress for others boshqalar uchun qayg'u sababi demak e, nil o'zini mana shu narsalarni tasavvur qila olmasligi borasida juda ham xotirjam bo'lishiga qaramasdan bu tez tez boshqalar uchun e, qayg'u sababi one person who took part in uh, who took part in a study in a study into a, aphantasia said he had started to feel isolated and alone after discovering that other people could see images in their heads demak aytyapti one person who took part in who took part in a study into a fantasia o'sha uh, a fantasia uh, borasida qilingan tekshiruvda qatnashgan bir odam sad dedi he had started to feel isolated and alone u ajrab qolgan va yolg'iz his qilishni boshladi qachon after discovering Э, bilib bilib qolgandan keyin that nimani bilib qolgandan keyin deyapti that other people could see images in their heads demak boshqa odamlar e, miyalarida e, tasvirlarni ko'ra olishlarini bilib olgandan keyin o'sha fantaziya borasida qilingan e, tekshiruvda qatnashgan bir odam yolg'iz va ajrab qolgan his qilishni boshladi boshlaganini aytdi Being unable to remin reminisce about his mother years after her death led to him being extremely distraught. Hmm, Demak aytyapti. Xo'p, onasi onasini o'limidan yillar o'tib, onasini o'limidan o'limidan keyin yillardan keyin onasini onasi haqida eslay olmasligi eslay olmasligi led to him being extremely distraught demak uni e, judayam e, haligi o'zini yo'qotib qo'ygan gangrab qolgan e, judayam gangrab qolgan holatiga sabab bo'ldi demak mana shu vaziyatga yetakladi degan ma'noda kelyapti Xo'p do'stlar, mana shu bugungi video darsligimizni so'ngi bo'ladi. Qolgan mana bu yarim qolgan yarim qismini keyingi darsligida xudo xohlasa tarjima qilamiz va undan keyin 3-darsligimizda birgalikda mana shu tekstga oid ehm, IELTS savollarini bajaramiz. Umid qilamanki, bu sizlarga ma'qul keldi va foydali bo'ldi. O'zingizni fikringizni, yana shu mana shu video borasidagi fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta men tez tarjima qildimmi, tez o'qidimmi yoki sekin qildimmi, shularni ham albatta yozib o'z fikringizni yozib qoldirsangiz, videoni yanada yaxshilash uchun foydali bo'lardi degan umiddaman xo'p keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling